ичке жипке шарды илгенге аракет кылалы жип үзүлүүдө максималдуу жиптин серпилүү күчү шарга таасир эткен орду күчүнөн аз эми шарды калың жипке илебиз бул учурда оордук күчү жиптин серпилүү күчүнө барабар Шарттын чабалда калууда